Dobre Leuchli, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Senior. Zusammen gucken wir uns heute alle Maya Berovic äh, Musikvideos an, die sie rausgebracht hat. Und ja, das ist jetzt Teil 3 mit dem Lied Bremer. Was heißt denn Bremer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bremer. Äh, auf jeden Fall wieder von Caneras produziert, wie die anderen letzten zwei Lieder, die wir angeschaut haben. Also wir haben Honey und Motto schon abgecheckt. Jetzt haben wir Bremen. Bin gespannt, gespannt, wie das Lied sein wird. Lass uns mal anfangen. 1,3 Millionen Klicks. Das Ist eine Kirche? Junge. Sie hat voll schöne Augen, ey. Wow. ist auch eine schöne Kirche, also hat was. Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht eine Ballade, aber doch nicht. Wow, dieses Kleid. Setting gefällt mir, hat was. Also, die Atmosphäre hat was. Was sagst du? Ich finde, die ähneln sich aber ein bisschen, die Lieder bisher. Alle so sommerlich mit demselben Rhythmus sozusagen. Kann auch sein, weil es vielleicht von Caneras ja. produziert. Kann sein, mal gucken. Das ist erst das dritte Lied, ne? Bin gespannt, wie es weitergeht. Jawohl. Oh, diese Instrumente, die daran hm. eingesetzt werden. Doch sehr schön anders. Schön. Alter, was ist das für Instrumente? <laughs> Ui, was die ja an ihrer Hand hat, ne? Mhm. Für Schmuck. So sieht ein bisschen trauriger. Oh, kommt es wieder so vor. Vielleicht ein bisschen trauriger als Motto. Könnte man sagen. Okay. Ist auf jeden Fall Breakup. Bosch, falls ihr wisst, welche Instrumente benutzt werden, auf jeden Fall runterschreiben. Sowas interessiert mich voll. Vielleicht sind es so traditionelle Instrumente oder so. Ja. Aber bis jetzt keins der Lieder schlecht. Kann ich schon mal sagen. nice. Das war jetzt Lied Nummer 3. Äh, wieder von Caneras so. Interessant. Wie du auch gesagt hast, Songs ähneln sich, aber ich hier auch ein bisschen andere Instrumente so benutzt. Ja. Genau. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Lied findet. Äh, findet ihr die anderen Lieder schöner als das Lied? Also auf jeden Fall hatte das Lied was Spezielles, finde ich. Ähm, genau, guckt euch auch unsere anderen Maja Berovic Musikvideos an, Reactions, <laughs> Musikvideo Reactions an, die wir jetzt drehen oder auch gedreht haben. Ähm, und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.